Итак, лучший футболист года Маша забивает свой гол! А лучший вратарь года Гонщик будет отбивать твой гол! А, не попал, не попал, не попал! Ничего, я сейчас варенье. Что это придумать? О, идея, у меня идея, маршал! Какая, какая, гонщик? Давай сделаем ей сюрприз, побежали! Э, э, ой, тяжелый какой-то вообще. О, ой, ой, Скай! Ой, где там она далеко, а? Ой, еще немножко. Покатили, покатили. Ой, Скай! О, а, ух ты! Это же шар с сюрпризом! Ребята, а вы знаете, как он называется? Если да, теперь ты сможешь играть дочки матери. Ух ты! Я, я, мне уже легенды за его открыли. ее еще нужно одеть. Вау, какая же ты все-таки красивая! Такое розовое платье, а обруч... <gasps> Ой, как он мне нравится! Хочешь, я тебе дам поносить? какой сюрприз! Ни за что, Скай! <laughs> Всегда рады помочь! А если вы еще хотите увидеть таких же девочек, как я, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Чао, какао! Вкусная конфета, правда, Рокки? Очень, Маршал! Какой чудесный день, работать мне не лень! Я сладкого хочу! О, вау! чего? Смотри, у нас и так на двоих только одна конфета. Эх. <laughs> Я так хотел конфетку, а ребята даже не поделились. <laughs> Эй, крепыш, ты чего грустишь? Я так сладкого хочу. Ой, а животик ноет. А у ребят была только одна конфетка. Они со мной не поделились. чего ты даже растерялся? <laughs> Ребята, а вот вам какие конфетки нравятся? Напишите мне в комментариях. Скай, а мои любимые конфетки это сникерс. Хороший выбор, крепыш. Чары, Бары, Тру, ля-ля. Вау, это же сникерс, мой любимый. А, Скай, а мне одного маловато будет. А можно мне еще? Эх ты, сладкоежка, держи. еще на завтра парочку шоколадок можно? Держи, крепыш, твой заказ. Чай, бай, тру ля Вот это я понимаю, ребята! Сладкая жизнь! Ура! Ну что ж, начнем наш урок. Ой, урок! Я так конфеты после занятий. Хм. Ребята, а какой у вас любимый род в школе? Напишите мне в комментариях. Пока вы пишете, я снова наколдую себе конфет. <laughs> Чары, бары, тру ля хм. Ничего себе! Я и сам не ожидала, что так круто получится! Ну что ж, продолжим. Один, два, раз, звуки. сладкоежка! А ну давай сюда свою конфету! Сладости, а, мои сладости! Крипыч, а теперь соберись, пожалуйста. Если ты выучишь все циферки, я дам тебе сладости. Ха, так это ж без проблем. Один, два, три, четыре, пять. Вот ты умница, Крепыш. Ну что ж, а теперь можно и поколдовать. хорошо проснуться утром. Хм, какой же прекрасный сон мне приснился. Как будто я играла со своей куклой. А где это моя кукла? Куколка, куколка, ты где потерялась? Хм, будем искать. Где же моя куколка спряталась? Хм. А ну-ка в шкафу посмотрим. Может здесь? А ну-ка. Странно, здесь нету. А вот здесь... И здесь нету. Хм, где она пропала, моя куколка? Закрываем. И здесь. Хм, готово. Пойдем искать дальше. Ой-ой-ошечки, ой сколько здесь всего! Где ты, моя куколка? Ау! Это не то. И это не то. Это тоже не то. Опять не то. Ну где же она? И это. И это не то. Это тоже не то. Ей точно нету. О, кажется, я знаю, где моя куколка. Вот я, Маша, растеряша. Опа. Все, иду, иду, иду. Ага, вот ты где, затеряшка, ты моя хорошая, а я тебя нашла. Ну что, Дашенька, идем играть. Ребята, а вам нравится играть в куклы? Если да, то поставьте лайк под этим видео. Ну что, поставили? Какие вы молодцы! А теперь давайте смотреть дальше. Вот так. Вот так. Какая хорошенькая погодка. Пойду на улицу погуляю. Какая погода прекрасная, солнышко светит, птички поют. Эй, щеночек, выходи. Ой, я сегодня и правда Маша-растеряша. <laughs> Пока я тебя, моя куколка, искала, то забыла умыться. Но ты пока здесь не скучай, а я туда-сюда и обратно. Вах, вах, вах, вах. А вот и я. <gasps> Дашенька, Хоть бы залаял! Ну что ж, выхода нет. Нужно звонить щенячьему патрулю. Алло, алло, щенячий патруль! У меня чрезвычайная ситуация, мне нужна помощь! Немедленно! Маша, не волнуйся, мы уже выезжаем. Привет, Маша. Щенячий патруль, что же вы так долго, а? А побыстрее нельзя было? Маша, ты только не волнуйся, мы обязательно тебе поможем. Ты объясни толком, что у тебя случилось? Вот! А когда вышла, то увидела, что моя кукла пропала. Кто? Кукла? Маша, ну что за детский сад? Ты же взрослая девочка и должна понимать, что у нас есть дела поважнее. Это точно, а ты и впрямь Маша-растеряша. Ведь куклой твоей щенок играет. Так что ж получается, это он и вор, и грабитель. <laughs> <laughs> <laughs>